نکی سٹوری میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تبدیلی چیپٹر ہے پورا تبدیلی چینج چینج پہ پورا چیپٹر ڈالا وہ کہہ رہا ہے جی خدا کا نام ہے دو ہیں دنیا میں دو تبدیلی ہیں ایک جو باہر سے آتی ہیں جو باہر سے آتی ہیں تاکہ آپ بدلیں خود کو مثلا ایک گلی ایسی آ گئی جس میں میں ایسے چوڑا ہو کے نہیں چل سکتا بڑی بازو کھول کے نہیں چل سکتا یہ باہر کی تبدیلی نے بتایا کہ مجھے اب ایسے چلنا چاہیے مجھے اپنا انداز بدلنا چاہیے باہر کی تبدیلی اس کو بھی قبول کرنا اور دوسری تبدیلی وہ ہے جو میں نے محسوس کیا کیوں نہ میں اپنے آپ کو بدلوں تبدیل کروں حالات تو میں نہیں بدل سکتا کیوں نہ میں خود کو بدلوں تاکہ حالات اور واقعات میرے ارد گرد کے بدلیں تو سر یہ ساری سٹوری جسے آپ کہہ سکتے ہیں موٹیویشنل کہانی ہے یہ کہانی ہے سٹوری ہے جس میں آپ سیکھتے ہیں کہ کیسے ایک اپاہج انسان کیسے ایک مفلوج انسان کیسے ایک ایسا انسان جس کے پاس بے شمار چیلنج ہیں جس کے پاس بے شمار پرابلمز ہیں جو زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا جس کے بظاہر دیکھا جائے تو اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے بظاہر دیکھا جائے تو اس کے چیلنج اور مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ شاید شاید شاید اگر اس کی ماں سے جا کے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری خواہش کیا اس کے پیدا ہونے کے بعد تو سٹوری میں وہ بتا رہا ہے جب میری ماں نے مجھے دیکھا وہ پوٹ پوٹ کے روتی ہے کہتی میرے ساتھ کیوں ہوا ہے جملہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا میرا بچہ ہی اس سینڈروم کا شکار کیوں بیماری کا نام ہے اس سینڈروم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کے بازو اور ٹانگیں جو ان ہیں وہ بنتی نہیں پیدا ہو جاتا ہے شاید کروڑوں میں سے ایک ہوتا ہے ایسا بچہ اور وہ بچہ ماں کی گود میں آنے کے بعد شاید جب محسوس تھی اسے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے شعور نہیں آیا لیکن اس کی ماں رو رہی ہے اور پچھتا رہی ہے کہ یہ کیوں پیدا ہو گیا یہ مر جاتا اسے پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ اس شخص کی کہانی ہے جس میں آنسو ہیں جس میں تکلیفیں ہیں جس میں ایموشنز کی انتہا ہے جس میں وہ ایکسٹریم سوچنے لگ پڑتا ہے اور جس میں آخر کار وہ ان سب چیزوں پہ قابو پا کے آخر کار سوچتا ہے کہ نہیں آئی ہیو ٹو ڈیلیور میں نے محتاجی کی بجائے کچھ دینے کے مقام پہ آنا ہے میں نے محتاجی کی بجائے کسی بڑے مقام پہ آنا ہے میں نے رکنا نہیں ہے میری منزل یہ نہیں ہے میں نے خود کو اپاہج اگر دنیا کہتی ہے تو ثابت کرنا ہے کہ میں سلامت انسان سے زیادہ افیکٹو ہوں موسم بڑی دنیا جون سی ہے وہ سالم ہے سالم کہو مکمل ہے لیکن ایک اپاہج بتا رہا ہے کہ میں اپاہج ہو کے تم سے زیادہ کامیاب ہوں تم سے زیادہ خوش ہوں وہ سوال جو اس سے پوچھے جاتے تھے ان میں سب سے زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا تھا نیک تم اتنے خوش کیسے رہ سکتے ہو جب یہ کامیاب ہونے لگ پڑا ایز اے ٹرینر اس نے منوانا شروع کر دیا اور آج یہ بتیس تینتیس سال کی عمر میں ورلڈ فیو یہ نیشنل فیمس نہیں ہے یہ آسٹریلیا میں پیدا ہونے والا آسٹریلیا میں فیم پہ نہیں ہے یہ ورلڈ وائڈ اس کا فیم ہے اور اس کا فیم کیا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ سٹوری ہے سٹوری کیا ہے کیسا بندہ جو بغیر بازوں کے بغیر ٹانگوں کے زندگی شروع کر رہا ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ اگر انسان کرنا چاہے تو جن کے پاس ٹانگیں ہیں جن کے پاس وسائل ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے ان سے زیادہ اچھی زندگی جی سکتا ہے اور اگر انسان کرنا نہ چاہے ٹانگیں بازو ہونے کے باوجود بھی بندہ کچھ نہیں کر سکتا